हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो पर स्वागत है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों आपने अभी तक बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो ऑल कर दीजिए सो हेलो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों आप काइन मास्टर से अपनी रील्स वीडियो में शेयर के पैक्ट कैसे लगा सकते हो दोस्तों इस वीडियो को तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना एंड दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर पर आप सेक इफेक्ट कैसे लगा सकते हो अपनी वीडियो पर तो दोस्तों आप काइन मास्टर आपको ये KineMaster application application download कर लेना है दोस्तों दोस्तों एंड दोस्तों इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में शेक इफेक्ट एड कैसे करोगे दोस्तों मैं देखिए अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया दोस्तों एंड दोस्तों ये देखिए मैं एक कोई भी रेशियो ले लेना दोस्तों मैं पोर्ट्रेट में बनाना चाहता हूँ रील्स तो दोस्तों ये देखिए मैंने नाइन रेशियो सिक्सटीन ले लिया एंड दोस्तों आप किसी भी मोड लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में वीडियो लेना चाहते हो दोस्तों आप उसमें भी सेक इफेक्ट लगा सकते हो दोस्तों देखिए मैं अपनी गैलरी में से एक वीडियो ले लेता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शेक इफेक्ट लगा कर दिखाऊँगा दोस्तों ये देखिए मैंने एक वीडियो ले ली है अपने दोस्तों एंड दोस्तों मैं आपको इस पर शेक इफेक्ट लगा कर दिखाऊँगा पहले दोस्तों इसका साउंड ऑफ कर लेता हूँ ना तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों ये देखिए ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा पहले से दोस्तों मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा तो दोस्तों देखिए दोस्तों आपको करना है यहाँ जहाँ पे भी सेक इफेक्ट लगाना है दोस्तों आपको यहाँ पर करना है दोस्तों मेरे को यहाँ पे लगाना है दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों केसी वाले आइकन पर क्लिक करके थर्ड नंबर पे जो स्प्लिट आप एट फ्लेड लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों ये देखिए कट जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ पे क्लिक करना है एंड दोस्तों आपको क्लिप ग्राफिक्स पे आना है एंड दोस्तों ये देख सकते हो मेरे पास कितने सारे सेक इफेक्ट है दोस्तों ये देख सकते हो ये ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों आप भी ऐड करना चाहते हो यहाँ पर तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है दोस्तों ये वीडियो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है दोस्तों मैं इसमें बताऊँगा आपको कि आप एक इफेक्ट कैसे लगा सकते हो तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार वीडियो में लगा कर देखिए दोस्तों मैं जगह जगह पार्ट कट कर लेता हूँ एंड दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लगा कर तो दोस्तों ये देखिए इतना ही लगेगा इस वीडियो में दोस्तों ये देख सकते हो वीडियो में से एक इफेक्ट लगा दिया दोस्तों एंड दोस्तों ये देखिए अलग ही दिख रहा है तो दोस्तों मैं आपको चेंज कर कर दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों इसी का इफेक्ट लग गए तो दोस्तों आप भी अपनी काइन मास्टर से अपनी वीडियो में से एक इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं दोस्तों आपको उसके लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों उस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है आपको तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है एंड दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है बीट सिंक तो दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वेट तो दोस्तों ये देखिए आ चुका है वेट सिंह कोड वीडियोस इजी एंड क्विक तो दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों ये देखिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है इसको दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों उसके बाद आगे क्या करना मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँ दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना दोस्तों बिल्कुल भी इसकी मत करना इसको चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों मैं बेक आ चुका है दोस्तों आपने अभी जो ऐप इंस्टॉल किया उसको ओपन कर लेना है एंड दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक काइन मास्टर डाउनलोड नहीं किया तो उसको कर लेना दोस्तों दोस्तों आप चाहते हो बिना बोटक मार वाला काइन मास्टर डाउनलोड कहाँ से करें तो दोस्तों वीडियो में एक कमेंट कीजिए दोस्तों एंड दोस्तों मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना बोटर मार्क वाला काइन मास्टर डाउनलोड कहाँ से करेंगे तो चलिए दोस्तों मैं आगे वीडियो में बताता हूँ कि आप अपने काइन मास्टर में सेक इफेक्ट कैसे लगा सकते हो तो दोस्तों आपको उस ऐप को ओपन कर लेना जो डाउनलोड किया था आपने अभी दोस्तों देखिए मैंने ओपन कर लिया इस ऐप को एंड दोस्तों ये देख सकते हो सेक इफेक्ट आ रहे हैं दोस्तों आप इनमें जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो काइन मास्टर पर दोस्तों आपको क्या तो करना होगा कि आपको सबसे पहले फ़ोटोज़ या वीडियोस लेनी होगी दोस्तों तो दोस्तों ये देखिए मैं अपनी गैलरी में फ़ोटोज़ ले लेता हूँ दोस्तों ये मैंने तीन फ़ोटोज़ ले लिए दोस्तों आपको फ़ोटोज़ ले लेनी एंड दोस्तों ये देखिए शेक इफेक्ट आप जो भी काइन मास्टर पर लगाना चाहते हो दोस्तों यहाँ से लगा सकते हो ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों मैं ये वाला इफेक्ट है जो ये वाला इफेक्ट है मैं अपने काइन मास्टर पर लगाना चाहता हूँ तो दोस्तों ये देखिए ये के वाला ऑप्शन काइन मास्टर का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड दोस्तों ये ओके आएगा दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देना है एंड दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना होगा दोस्तों ये देख काइन मास्टर पर ओपन हो चुका है एंड दोस्तों आपको क्या करना हो डाउनलोड ऑल असेट्स तो दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लेना है एंड दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में शेक इफेक्ट लगा सकते तो दोस्तों ये देख सकते हो मैंने जो फ़ोटो लिया था दोस्तों ये देखिए शेक इफेक्ट लग कर आ चुका है उसके ऊपर ये देख सकते हो दोस्तों ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी वीडियोस पर कई ज़्यादा सेक इफेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये देखिए मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आ चुके हैं डाउनलोड होकर तो दोस्तों ये देखिए क्लिप ग्राफिक्स में आ गए मैं दोस्तों ये देखिए सेक इफेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है वो एंड दोस्तों ये देखिए दोस्तों जितने भी इफ़ेक्ट लगाए मैंने यहाँ से उसी ऐप से यहाँ पर डाउनलोड किए तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों एंड एक कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद दोस्तों